encarando a notícia de frente, yategeezezza nti buli luzaala yazaalanga balongo n'okusukkamu okugjako omuggalanda gw'alina kati yekka kati aweza omwaka nga gumu n'ekitundu abaana tebalwalalwala era eddagala ye okusinga akozesa lya kinnansi funye kyemba nnyina emmere esinga okumutambulira ke kawunga era bangi ke balya naye ekyewunyisa ye ntuma y'amanyi agaawa abaana bano agajjawa nasukulufiizibwa abaana abazira kisa nabo tebamusuuliridde bwe bagira nga bamujjukira ne bamuwaayo ku byetaago anti era katonda yalabirira abantu be nga bwe yabatonda joyce baagala nasali fatia nbs amasengejje